waxaa horta caawa keywordna ah kelmadan oo ah justice cadaalad ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay in allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay wuxuu nafarayaa cadaalad iyo ixsaan okay cadaaladda laakiin erey ka horeeya jawaab ka horeeya oo hadda aan u baahanaa muxuu yahay yaa garan karo cadaaladda maya hadda ereyga cadaaladda dowladda laga rabo erey nooga horeeya jira u baahanaa yaa garan karo keyword oo muhiima jawaab maanta dhan waxaa la leeyahay jawaabaa rabnaa waa la eedeeyey dowladda waxaa lagu eedeeyey gabadhan inay gacantooda ku maqan tahay xitaa haddaysan xitaa iyaga gacantooda ku maqneen weli jawaabaa laga rabaa because ayagaa mas-uuliyiin ah qofka mas-uulka ah yowmulqiyaama iska daa bani aadamka xoolaha soomaaliya ku dhinta waa la weydiinaa amaam allah waa la weydiin doonaa waxa marka lagu celcelinaa waxay tahay jawaab gabadhi way maqan tahay kow baaritaan in la baaro labo dadka waxay sheegayaan dowladda inay soo istaagto ay jawaabo bixiso oo ay dhahdaan la rabaa arrintii waa wadnaa dadkaasna waa loo qabtay baaritaanna wuu socdaa dadka waa in lasoo hor istaagaa sax ma ahan qof kasta oo muwaadina xaq wuxuu u leeyahay dowladdiisa in uu jawaab ka helo muwaadiniintana xaq waxay u leeyihiin shuruucda dalka inay u hoggaansamaan allihiina abuurtay markuu kitaabka soo dejiyey haddaad raacdaan idinkana waxbaa leedihiin anna waxaan idin amray inaad waxaan samaysaan qof ma jiro sharci u hoggaansama asagan aan waxba helaynin shuruucda haddii la rabo in loo soomaaliya way soo martay xilli qofka cadaaladda gacantiisa uu ku doonto soddon sano in yar markii aad dhashay kadibay ay dowlad weli su ma haysanin maxkamadu tagana ma haysanin waxay noqotay dadka inay sharciga gacantooda ku keensadaan qofka jug marka la sii asagana inuu jug siiyo baabuur marka laga dhaco inuu baabuur dhaco sidii hadda ma taagno ugu yaraan formalitya jiray system dowladeed dadka waa in looga faa'iideeyaa si qulubtooda loo kasbado ugu dambeyn keywordka waa justice